بنعمته هلا بجوار أحبتنا حلا نلبس فيه أجمل حلة نسمته تروينا بهجة تكبيرات العيد سمعنا سرنا لبينا وصلينا الله أكبر رددنا نشكر للمنان فضلا العيد بفرحته هلا بجوار أحبتنا فرحا لمن إلا إصاب وصلى قد زرنا القرب والجار ديارنا بك زانت فرحا نحتفل برفقتهم حبا نأخذ صورا تبقى ذكرى نلهو فرحا نأكل حلوى نلعب لعبة كي نتسلى العيد بفرحته هلا بجوار أحبتنا حلا نلبس فيه أجمل حلة نسمك العيد بفرحته هلا بجوار أحبتنا حلا نلبس فيه أجمل حلة نسمته تروينا بهجة العيد بطلته سرى طفلا كان قبل وحيدا بقدومك يا عيد سعدنا مهما كان القلب حزينا نهدي بعضنا أحلى هدايا نزرع بسمة مبهجة قلب ادعو الله يعيدك دوما بالخيرات يعيد سعيد العيد بفرحته هلا بجوار أحبتنا حلا نلبس فيه أجمل حلا نسمع من نحتفل برفقتهم حبا ناخذ صورا تبقى ذكرى نلهو فرحا نأكل وحلوى نلعب لعبة كي نتسلى كالعيد بفرحته هلا بجوار أحلى